un, mucho hobby difícil. Hum. e como é está a hora aqui Charlie está o Oh. que está assim? Pues nossa espera y desear já lo vea a universidade universidad. Filha etapa da baby, nós podemos suma segurar para manda. E segunda etapa da crescer a etapa da pai, né? um é sem ter bom segurar para o futuro. A media me tapata mucho, nunca me tapata es suficiente para me hacer cosas que puedo hacer. Pero en fin, sempre na caminha para casa, me tapata passa com ele no lugar di comer ice cream, até não me tapata contar história di meu tempo. Mm. Mm-hmm. Pero Charlie vai universidade, sim? Ensina. Che che que andou? Essa. Usami que põe sangue disponível para cada curso que você é sigue. Já. Até agora, nós não podemos muito muita Kiko e Poduna. Nós temos que compreender o nosso tá contento com o Kiko e a Ebira. Pero, como me pensei, tá? Não. Não, vos outros porque há algo mais que a família porque Boquesá de situação com o do formador de Emoe, Dolly Robinson e Almo Marcel. isso. Well, e Almo Marcel eh, e, tem um outro caminho, tá? É tão tipo assim, né? Uhum. Antes nós passamos confiável e prudente, para nós largamos muito uma young maneira John, biba com ele em casa. Mas, mas não havia adresse tóxico. No. É o moé de Dolly Robinson, esta é, tá grosseiro ainda? Né? Não tem aqui. Não está assim, não se preocupar com muito homem. Ora que o Charlie, assim, um coisa que realmente espanta me casar. Uhum. Quando ele que era que, que, que tá, é homem, mas ela é criada. Uhum. Esta doce estranha estava tá, de não está tendo a baby, sabe? mo di parte di chon mi può popisa kuno so sorry di eduke segun regla nan kuno tabata sina pisapre. E tu momo c'è muevo sa, ah? ma scia carinhoso. E ta compromette con elettriciano. Eh? Mhm. Mm -hmm. Interessante. Vou ti papel com o potlote, me também dictar o meu endereço. Sim. Caia Peter May, GES 2A. Buti na? Pero, sa kita impossível. Kaya, tapega ko mi cantor. Porque men que tabi patim Peter May? Seguro. Mami, não era nada estranho, não. Tadem Peter May me casato pe muei promedia. Ana Patrícia, telefone para a boca. Alô? Uma parariba, não? Está atrás do nome e bom nome de telefone privado. Sim, mas bisananco de caso que houve urgência me em tempo perto. Que Charlie Aui. Pega papel que pera. Ele não conhece a mim. Acaba tem pleito na casa, depois que botou para comer Não, nós estávamos tendo uma conversação mais amável à noite e nós já dormimos mais contentes. Ando tem silêncio mas nota que também estava contente e eh, não tem nenhum fenômeno estranho que visa que eh, não está na sua agrado, esperava, eh, mas ainda era uma lanta, mas isso calma baixinho. É. Uh, eh. ah, algo entre um, ehm, meia-noite e o cheiro de manhã. Hum. Ele tinha interesse em Marcela? Ou mineiro por aí? Qual é a minha carta nisso, mano? Tem aí, Frau Patrícia. Entende? Se a casa é bem visitável, não? Assim, por favor. Tem esse é acabou, então me tá bem busquei. Você me número. Esta é a carta. Sim, bom. Danke, danke, danke. No, tú en Roma? Mm, no, tu much, está viniendo aquí y me tengo que su familia. a familia. que me estará llamando los que No, na minha peternela. Y de más. No. ¿No? Servidor. Charlie, Charlie! Ehi, Charlie! Куда? Вот такое ну скоро со шоу ним парк ребят, тенна? А? Тенни, и тенга не бебен кофе кофе, вот таком баями? Момент. Yeah. Yeah. People, I had those copy coffee. gozar, que de nenhum sentido não para obrigá-lo de baicar ver. Mas como um bom amiga de Botata, ainda que para olhar que sabe que Bota bom. Senão ele virá desesperar. Não está custando nada, mas não mensagem, pê. Isso significa que tudo custa o que, pê. Assim, nem. Tem lugar para quedar acaba, Charlie? Não, nada ainda. Por isso, ele vai ajudar, boia, ou não? bonita. isso de deu parte senhora Patrícia? Que não vou é acordar ainda. Sim, me acorda. Vou dar para papi com o de mitata. Me perder tata. Uhum. Charlie, você é me deu ideia. Mas pensa que tá é bom para menina te encontra com o bom. Um, uá, não estou me namorando, não, senhora, mas Me também, que bom você te ajuda com ele. Uá, mas minha cidade back não vai encontrar minha própria família. Então, já, naturalmente, me que eu estava com minha gêmea, não? Bom, sinto muito mulher, bem me que banda, assim. Podia é agradecer a família? Um, mas necessito um pouco na onda puta. Sim. Me tem adresse? Naturalmente, me digo do nabo e adresse, Charlie. Pero uma pensa que também eu amo visitar na promê, pareja que não oferece para chegar. Sim, sim, naturalmente. Me estou comandando, sim, sim. Pero, mientras tanto, nós vamos pedir minha Jamie para ajudar-nos. Mas se você quer aqui, me fazer um trabalho e câmara para queda o mê miss Mê amigo của tá? mê của chế mê ta Mà chúng ta là gặp bó xin nà Sim, sao? Um, mi profia o telefone dato? Alô? Jimmy? Da senhora Patrícia. Tem me. Me tá com Charlie muito comigo, né? Venir, me quero apuntar algo. E vizinha que banda, não? Ainda na casa, não? Não, não tem. Está bem mais lá E a menina? É cedo, agora, um truque carga. Tem hora de pintar noite, mas tem hora de pintar mês. Danke. Obrigado. Bom. Assina. Que você decidì? Non mi dove caso senhora Patrícia, Patrizia, però... Mamma non telegram caso, vi me nome bom bonto. E quando due mi rompi, yeah. Mi dona um um trabalho aqui, então me dá isso como energia, me minha me busco um camper e não vou levar minha família em lugar para queda. Uhum. Me que um parede, na minha sacana foi lá. Ikinku ba iku ba? Não, não, é não, não, não. Nanta pensa que eu um muito que tá se favor, não com dama so trás. Me te quer de casa que minha chale me sale vai buscar um cabar. Ba que bota bai, antora vou pedir bag botar nosso resultado. Bom? OK? É, aí ó. Sim. sana mucho está completamente putriba sa Bak a mim mesmo tu mele para evitar que não trabalhe com né, em que ele tem uh, tem custa de caridade, não? Pero agora que está livre, ele não que vai se canem bem não. Ele não que vai ter mesmo prisão que está tá não. Pero é que conheci para só só de. Bom, já um outro amigo uh, o abigo não estava de bat de mar de wadi berapa nama Jordan uhum. ah, a baby selo ku nami etata sinada um café Pero que este que acontece mucho, casi não vingança, não? Que aparentemente etata tem uma relação clandestina com o Yeah. <laughs> Sige Mas a Charlie estava terriblemente terrivelmente interessado. Passou para estava da a ideia local que o Sutato estava tá sendo algo robês. Dentro do sentido de palavra, o Senhor por que estava um homem, assinalou for de Charlie desde que já é muito não para cumprir com o Senhor por isso exigência, que ensinar. como dizer? E para descobrir um fato disso, tata, tá, tá, estava tá fatal bem. Bom, até momento sigo, Maria para que ela mostra um sentimento que é mesmo não está despreciável. E não sente se mesmo culpável para largo tempo. Ela sente se mesmo feliz, livre, contente. E essa ah, estava tendo uma posição que para papo que trata de seu futuro. Você compreende? E o Senhor podia a papo com o outro, não a papo com o outro, e essa ah, não vai ins para é para escolher teatro. Tudo você vai dormir contente, na paz com o outro, e dia aí, Pero ora é maior não a pegação, ela lanta vai dentro que saque carção. Saca a chave de um lado privado, abre a caixa, ela é carta. Para Kiko? Bom, ora ela chega a casa à noite, ela repara que o tata estava a escondendo algo pé. E ela pensa que ora ela é uma carta de um amor não permitir. já. Pero não estava tendo nada outro tem ela aí. Eh. Ora ela vira lomba, ela é um senhor por direita waque. Ela vira para sua câmera, bega. Não estava tendo nenhuma discussão? Evidentemente, o senhor por direita queda muda. Ela se relaxa, trova, ela vai de sua câmara. Pero, senhor, podia agora até hora que ela drenta de a câmara e hora ela paga a é, é, luz de ramo. Mas a Charlie não tem coração para guardar até ainda. Ela pula fora de ventana e ela sai em busca de seu tata nativo. E ah, me casa com meu colega na Tabaikas e nós também queremos só aqui dentro. Botinho, como é que come, Jimmy? Pero uh, non sono taclain de Patrícia. Mita kere ku boting bicycle et manyor nang legitimo e começa a preparar para nang tume mo chambre aqui. E se nang não abre mão tumele, mita bisabe ko silo ta fatal pe. Minyo mi bai verdade, passo matende que mama tá chega bandi sei sorni. Oh, mm, well, bom, um, de tur maneira mita kere ku bok começa prepara preparar turcos no ore. Popo sinto guarda chale que de numa. Mita bai bi. Bom. Bom. Okay. ¿Charlie? ¿Vas a traerse noticias de Charlie, papi? Mi potete, en tu momento, un ti me trae solo. Sí, sí, sí, te lo andavo, te lo Mi algo de bebé, Limonada, agua, agua? Oh. Agua. corpo de Charlie? Charlie a regressar para encontrar com a senhora e a senhora a sua casa. Então, conta para quem ainda não quer adoptar. Nanda lá que vai? 18 anos tem. E por vai ficar as horas é bom. Well, leta grande hora aqui, não? Outra coisa. Me dá é oportuno para nos abrir tua carta ali para mim, sabe? Letra grande, verdade? E para você, Está contente que bota essa notícia aqui para mim? Ai, não está nada. Está parte do meu trabalho. Me está responsável somente para John, mas Charlie bem para o adresse e natural nos que ajudei. Aunque me não tem nada de haver direto com ele. Oh, porque me sabe você trapa um, outra organização? para o Irat. Eu falo, você? Marcelo não tem bom pensamento sobre a organização. Ah, me está bem certo uma bobedade, mas... Orang que corta em sua cabeça, não anda para saque. Então é bom? Não. É motivo tá com a baia que é eu, na né, que estou se eu ah, Então, você nunca mais ainda tem bom para palavra para não. Com que seja, senhora, Charlie quer encontrar Cubo e junta-me. <laughs> Ah, missa, mas que Marcelo precisa de si? E que pensa o Marcelo que era contente com o seu homem aparecer, Trobi? Bom, se está assim na cruel que ela perde Ja, als je dat snapt, piensa, yo zei juffrouw. John, is dat John zijn existentie? sí sí es dat met jou moe, hè? aunque con bombo Él e la bira peor para per de de la tienda, ese. Sí. Después que la bin back por la guerra, ora la reparar con malaga a tota Charlie, mm. no se pleita. Pero, ya, yeah, esa que no tira son. entonces naturalmente, todo el papel está a acá. Antônio Timóteo da lá acaba, se não abisame, como não tem este isso firma, torco nós não está casar. Incompreendesse aí? Eu falei, mas quer que está aí matar-me? Antônio não sabe, foi outro. Ela regressou a Marina Beb e nunca mais ela escreveu. Depois, ela, ela saiu para o serviço, ela buscou-me. Agora, eu contei-lhe que tinha um outro, Giovanni, obispo. bispo. Antônio, nema é o um Porque eu estava perguntando de Machado de Bissa, você está, mas eu tenho muito na Itália. Ela brinca na Itália, você? Ah, sì. Mi ha ta che giorno è notizia ma scia agradabile. Sempre ta un speranza che su tata tava un italiano. E mi pro, e te parsemi? E parsevo opi. <laughs> Ja, ja, bisogna anche un cospa non commentare. Io ho scoperto che sei mi che era papà cubo. Putamira, minha uma dunga Charlie boa dress, ora lá puntra mi pe. Então, muito que papo proibir vai nunca minha mais. Em todo caso, e tem direito de encontrar com o homem. Já, me dá compreender. Pero se Charlie e Junta vivem de mesmo vecindário com outra senhora Dolly, aí algum dia que não tem que topar com outro. Ora dois romãs, se conhecer outro, ora já não está adulto cabo de uma maneira ou outra não assim, vira mais alejado por outro. E agora vira mais difícil. Oh, e Fro, ya, eu ah, vou que pensar me que não, não por namorar de outro? Precis. E sempre me avisa, sangue te esconde, caminho tempo passa. Pois se chale regressar e abo e sutata se a conhecer, me tá pedi boção para juntar me tei. Não mister conhecer outro. Já, yeah. a mim não sabe que me tem cabeça. Você, Ifro, a hora que me comercial está me dando uma vida tranquila. Nós plaga o que passa, passa numa, não? Mas <laughs> agora que nós temos minhas casas, nós não pleita oh, de maneira antes mais. Você como? Você maneira agora você young, então você tem medo de pôr um final na relação. Você sabe que você em outro ombro. Então agora que a mim não que pera, Marcelo. Você mesmo está quieto para o que não, está tendo de caia, limpar a pia não bosa eti umu ye nka mi daba ni mun taa a mi sa quando senta do ni mun ye si assim? pero bom assim mu entrada toch toch não é maneira você pensa bosa nunca mais ser algo de mu nós estamos vivendo tranquilo nós temos nosso mescas nós está de turma dona você maneira um programa uma mirada na televisão um pouco de dia aí é maneira એમ યો manera a birabio. na televisão? Não. Ah, o que me que não eu yufro, como no que perde Marcel. Me no que tem um é o mais do mundo. Isso, já tá outro. Não tá tratava outro. E a mim não que perde Marcel para nada do mundo. Até, até aí chega. Flores, bater essa notícia para Dolly então. Sim, aunque está doendo me com, para mim motivo, você senhora não por acaba de cozinhar, menino Marcelo. Ah, eu não tenho por Vou por contar-me tudo costo, Você sabe Dolly que está para bastante over de si, não? Tudo bem que vai buscar, pero nunca la trata. Meus conosco sempre é que é um outro caso, pero nós estamos batendo aqui. E... By the way, você deseja um? Não, não, thank you. Marcelo e a própria atriz aqui, a musculatura que era para Jones. Jones, 18 anos, então, eu tenho que abandonar o convento. Bom, se você é português aqui, nós com câmara e ramo lá dentro, você pode dizer, e agora nós temos um uso de cama também, mas se põe bosta de porcelana. Sim, sim, agora nós podemos, aí por sen pode também. Ai, não, então também muito sobre É por bem bacana, você paga ur. Eu vou pagar, menino Marcel. é um bom salário. Aqui eu não está paga gasto, Frau. Um monte de 18 anos de perto, nem se dá paga. E además, el sen não é necessário para trabajo de casi, ¿o no? Wakta otro reglamento nanta malo. Malo pe maior, pe muito não, Malo até entre en relação. Ah, mira, está bom sim, sim, esparse. Pero, meneer Marcel. Ja, sim, na taia, Frau. Mina, tu toma 140 dólares e eu moe. Pero, um hora de nós, vrouw. Mina, não compreende bom, o no nome de quem guabina aqui status. Ate? Ah, mas pensa que bem que não é número de onde eh, organização não está querendo, que number entremetida em outros assuntos, não, sabe? Porque ah? men organização que está adotando o não? Tur, tur, de frau. Outro coisa. E que era para Cuba também tocante para o homem. E tem 18 anos e quer encontrar Cuba. Não, não, não, não. Mioco não. Já está lá, de frau. Tem, nós temos esse lado não porque sonha trobe. Vos Vom besteden binnen promé of no binnen mes. Hey, que no sé cómo se te quiere, cómo se está haciendo. ¿Ah? Bota con un hombre suyo. Entreguen un maestro escolar. Su chicuta arriba su trono. Anto mientras a mí quitas de un tanque de guerra. Anto te dice mucho que te pasó bon. La también pensaba un costo, ¿no, Frau? É mucho, ¿no? para no como si fuera a mí abandonar, tá para rogando para un bien arranca forte na porta de escola. Grita un policía para ayudar. ¡Mi Dios! Me estaba también escola de un territorio ocupado. A nunca hace algo así na grave. Ahí vamos mi de corte. Para bisami me que derecho tenho direito de mucha. Ribemucha. Derecho de ley. No está mi ajudando, tá? Me não pode ajudar. Entende? vos quer saber que a está pues, Dios, ¿no? participei de maneira manga na cantina. Um babão, babão, babão, não sobra nada para empobrecido que eu no mundo. Marcelo, para que eu tenho que borotar? Ei, Frau Patrícia, não tem culpa, tá aqui na Cibu. Quer men babine for de stadhuis, Frau. Anche mi non ti compro di che siete di che vero. Ma sopra a chi come ti entremi devo me escuchare, Frau? E la puntrami per buon dress, Meneer Marcel. Kiko? E tu busca minha dress? Anto, eu não vou adoptar, não sabe que tu a uma trobe? 18 anos ser o que que é? Já, mas ainda sirve nada mais, Frau. E agora muito mais. É um adulto, um homem. Tende lá que passado sossegado. Oh, mas Marcela, que raiva sei por três segundos. A mim se que me iu bem. Oh, a mim tem até leuk me põe a mim iu homem bem se que me. Marcela, você? Ei, eh, Frau, tá pensando que tá parecendo, me roupa? então, é gosto do que botar assim, para tratar de ter muitas loucas em mim. A patura esforço que é flau que está assim. Mas que que não te meritou, não é? Bodi ele me estado para buscar-me e tu me informação na status. Bom, esse é por. Pero para que como te apontas nós que é e Joe? De como não que saco nos próprios não podemos ir em câmara de loger. De como não que saco? Bota um dia entremetido não que também com ele tenho que na yu e na moe, não? Marcel! Me tá pensando lo que me tá assim, menina Marcel. Um soldado lagu muito moe com yu ilegítimo atrás de maneira que não por abai nunca me dá. Eu ri a mim a suari para na yu e cama para yu. O ene tico pique estof com balaga atrás, você vocês aí? Of botanha tá algo bonita. Eu tenho razão, Efron. Eu tenho razão. Oh. Então, na minha preferida, escuta, um gente que tem pagar para o seu trabalho, não? Em vez de um que tem trabalho voluntário e que tem gosto de contar outro conta que se plana nisso. Esse é de classe não comigo, porco, né? Pero há ah, outro, esse é me tá mira. Esse é tá o trabalho de passar três notícias de Charlie para mim. Aunque, francamente, isso não tem um sentido mais, Frau. Pois, vou por dizer que não está bom e solamente não saber onde que viu. E é por bem que ela se quer não com a criança, Thank you. Away from. Eu me me curiei, eu tô contente se Charlie vem direto, se não of se de dois, mama e tata eu. Minota quer que vai back, ser canã. Ela vai lá canã. Ela oui? Sim. Pero, si algo tá? Turbia uma experiência que não tem nada mais emocionante que o mucho que o trabalho por isso em que a o medo, um babucá, pelo dirigido-lhe um espírito estranho buscando sua família. É, eh, é. Eh, Muito bem para buscar-me, então. Bom, você passa que nós estamos por baixo. Ei, Hé, hey, Dirman, hé, hey, dat preparar o toren. Wat mes? Não, não estou preparando nada. Porque tá não tudo, toleira, mas nós espantamos. Aí sim. E por tipo que para o ar da bombida com o cingiu? Ai, por onde pensava que É verdade. Que era é você nós tinha trove. Ai, eu nunca por que venga sua. Pois não é para Mas que era só essa casa? Non, sto scusate, Non so di fiesta, ho questo non mi dentro. sim sì, sì. Au! Ma non può uomo non c'è. Non senti vabbè. Oh, oh, sono su come. Ma tu ga? Cazzo, sicuro, bastone con quello che in casa. Ai, se queda si bei de mica bis. Você não mira me quer desfrutar de solo? Ei, onde você me vê quanto tempo aqui? Essa cabenta do não aqui não. Ei! Suta pra cabeça, suta. Tá? Está assim curtinho. Charlie 15 botar? Tá bom. O que está passando aqui dentro? Eu tenho começado a papel, papel, papel, tanto assim aqui. Mas perto de tanto papel que tem muito, não? Da Charlie, da Charlie. De como, Charlie? Uh, para motivo que o Sindra ou na nossa casa, ah, então, não se de fiesta, não se de fiesta, então, para nos vestindo, não se emocionar, sim. Charlie, Sindra ou não nossa casa, ah, eu trai merdia dois horas. Que menino de motivo de ser na for de mãe da trampa assim aqui. Minha ideia. Inaga waarde stroba pa me ko pagchuat sa Não. Umat. Eh, natali mo, Chong! Huwag ka na drumi-drumi-drumi-drumi manas na yung to. Ha? Charlie, mga bobos. Outro vamos na visitante de dormir. Ato tem nem conhecido novo vizinho não me por reclamar que estás tornando para o momento trempancina. É por isso que é ensambo. Anta me está saudável. Para lá com ouro de boca. Sabe? Ouro está subu. Charlie, subi para cá outro mês, por favor. Bom, como come sta l'andamento? Ando lá, como me come também. Onde outro anda? Botata aveva auto garagem. ando mama avesca bem. E, e, no, e quando eu tenho mais cena não come Que beleza. Ah, boa, botata mesmo.